bwetubanga ekiseera kino kituuse nga mwami kiku amaze okuteekateeka ensonga eyo nga bweri ngaogituuseeko amin ngaotegedde ebiriwo kaakati awo ekiddako tuba tetuyingira mu nsonga enkulu egenda mu maaso mu ggwanga kyetugamba kiri kimu nti water bombshell what a bombshell ngamba bugambye nti wate bombshell السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله الحادي ايش سبب؟ بشيري دام بس كده بعرفانه اها وات بومشيل اي اي اي اي اي اي اي اي اي السلام ورحمه الله وبركاته yes, water bombshell water kale baba water bombshell oyo akyogera omanya nti yali covet water bombshell esebo ekumusalamu warahmatullah what a bombshell nze nyombi bombshell omwoyo gwa ggwanga puroguramu wetuli nkwebaza kutwekumirako munange gyosinzira okuba naffe awo nno tubuutikidde eggwanga tubuutikidde kampala tubuutikidde ebitundu byonna ebyeggwanga nkwebaza nyo ekyo kyokola okutwagala n'okutwekumirako eh, eyo paswod yaffe water bombshell awo wetubeera saturday sawa satu kutano eggwanga tuba tuli butikidde nkwebaza nnyo munange gwe atwekuumirako ebintu ebigenda maaso mu ggwanga bingi ensonga zabufuzi byanfuna n'ebikwata ku mbeera y'omuntu wa bulijjo jatisara kayongo wota bombshel omwami katabira yusufu wota bombshel bangi nnyo wano ba bombshel bataddeko dda kumukutu uh, Farida Fadde Mulavye Wuta Bombshell Robert Matete Joy Roni Mayanja Faizo Muyiga Kisikina balala Auditor Affidavit Alex nawe nkulabye Wuta Bombshell mwebale nyuma bali kitala bananga kutuuliriza okutugoberera eh okusobola kubanga tutunulira egwanga okulonda kwa bbiri abiri mugumu ebintu bichuuka bantu mu ebintu bichuuka bich ebintu bikyuka ebintu bikyuka byefuula people power yayongeddeyo ennaku endala 1nnya bapipo bangi abali mukulona empapula kupipopa bangi bapipo bapipo bangi maani abantu badduse mu bibiina byabwe bagenze kunona mpapula otabamushel nebagatikabongereyo ennaku endala 1 4 wategedde <laughs> alahaji nassa ntegese baggala akomyo uh, omulwokaano ku bwa meeya bwa kampala wota bombshell nabiira naggayisa empala yagenda okunona empapula zokwefudisa okubeera meeya ne bazimuma wota bombshell kiteranya zimpapula zino neza fdc yanonyeneza people power kadde mwavu tiwotabumbusha nrm yasazeewo roadmap balining app emabega w'abantu nga bwekyali mu kusooka babalonde bagenda kulonda abantu primaries bagenda zikola palamenti uh, ne local government nabo babalonde kyakomye hamisi munange ebintu webiti webiri seya akomyewo stera nyanzi agambye nti ye akola atya likanawo ate likanawo ate abalaba gye ali interested oluwa ngambi wano ti banange ensonga nga zitabuse akalulu kano nga kagenda kukyusa ebintu ekyo kisuubire nebyewabitosuubira bigenda kubeerawo era ojja kubiraba mwagenda 221 mbebaza abali mukutulaba live kumukutu ogwa pal fm uganda mujja kuba mutugoberera bulungi nnyo akadde ku naku facebook ate ne ku mobile app genda mu google play store downloading application yaffe ya pal fm osobola okuba nga oginstallinga ate tutambule ffenna gwe ali ewala sigino oba oliawo wotasobola kuzifunira mwemitambale nkwaniriza Mm. Mm. Kana kalulu. Olwati wa sei. bamafiya mm. be babizanya is the work of the mafia hand buli lwolabanga ekintu ekiri mu sayansi ekiri scientific omanya mafiya yekikola mm-hmm. maaso awo manyi batudde bawulira kati baleese omusajja omuyindi n'abalyako emiliyoni bitaano oli yali ebisatu mu ataano nti asobola okutangira ebyuma bya miso kati experience yabagaye nti okumanya meeting ngitangidde mugaka nga tetunakusasula zigendako zimalayo zisonjola katumulinde enkya bwatatwogerako bwatatukuba bajja babba nnyo setiliti tolina bwogikola ate setiliti bwemala okukukwata biimu zine zikuyingiramu ne bweweyambula obutagania bwerere era gwe ojja kubawulira otegeere nti ekizibu kya museveni si opposition kizibu kya museveni kiri mu nyumba ye hmm. all this what you are saying you are saying is uh, plans of mafia gang biri kulimu oti reorganization you think buli lwolabanga ekintu ekirimu amagezi mutegeere ebintu bisatu ekikubiddwa ennyo mu mawulire era abasajja boogera nti empapula z'amawulire zonna mu uganda twaziwamba sajja n'abostinga kyetwakoze museveni muleya twamubye najjawo tuhe ate ffe netuteekayo akawala akafa akate okagendera ku biragiro byaffe chairman bataddewo billions okumanya abasajja balina ssente billions bakugamba singa tulaba omubaka wa palamenti nga pulezidenti amwagala nnyo mukwano gwe dimension anifa kabooya what do we do tumuyita nitumugamba nti va mukaludu bamafia hey. Eh. bakusasula emyaka etaano gyogenda okubeera mu parliament on the sport omusala gwo um, hey. Eh. nga bagoba anti batwala bantu baabwe mu parliament bagambye nti ababaka ba parliament batulidde sente empitirivu nnyo beba whistleblower nogulono nogulono nogulono amawulire gotugamaze naye nabo capital gundi nebagamba bana abasajja babimwegamba bulire omukyala weshema mp bwaba awulira ate ekyo nakulu yakirimu babadde bategese okumukwata n'omusajja bamuyitaani lutwama lutwama ndowooza mukwano gwe akola muleeya nga bapulaninze kuba bana bebakwata simanyi abakapitaani abo bebayola akulu n'abakwata n'aboogeza naye akulu yepankire ku miso muliise kasasiro mu nnaku bbiri akulo akulo kwata ku miso nkuliise kasasiro mu nnaku ssatu oba oli kasasiro awo ne president simugamba ku kasasiro wemba nkuliisa ngaoli ku capati za bbi okwatanga ku miso n'olaba akulo yabakwata abo abakapita simanyi kapitaani ne babakwata ne babatwala ekireka ne bababonyabonya ne boogera omukyala w'esheema baga nti eyo w'esheema kati ne byatwalayo mumawulire wetwamukuba tebikyafuluma ne babadde bategese <laughs> nti babakubira amasimu mu ngeri ey'enjawulo lutwamamiti ngaomukazi w'esheema gundi akula ayungule babakwate basooka kubajja mu mpale bajja mu biteteeyi nampale nakine babakuba abamawulire baabwe nga babayina ku stedenti babakutte bali ku byabusiro in this state? Do we have a state in this country? How can these people politely like this? And, and they are near the president. Biamopie, president, I report to <laughs> to Mirza. Biajogosom Sajanaji, Biokeram. Biagent, ah, Akatonotumulina Kubanga. Biava Dagedo Kolabuna. Akatin Nonzi. Bakabe Damasimogangego Nakulayini. ne bagambye nti no this man is talking usually talks to ordinary people it means either museveni has a special channel oba driver we ti kati driver woono kati omugyewo tuleete omulala nyeeza okukwata driver oyo nemuyingiza tuleera ngaemotoka nagyononyedda nemukasuka nafulumebweru nemusaabala nga gwoliwa nga ngivuddemu banga mwendi <laughs> mumusaaga leka naawe omanyi nti dereeva va <laughs> ku mawanga gamuga namaavuokozesaki gwe dereeva gwe bakozesa mu butemu baleeta emotoka kumi empya ne bamugaa nti kati gikube mu koona naagikubamu ate naawona nebamugaa kati gikube nga mulwera naagikubamu ate naawona baleeta emotoka kumi bakukyusiza dereeva awo tebamugjawo nze abawulira ne bagamba mugenda bawulira pulezidenti yabagamba nti waliwo yagendayo namuga nti a pulezident mirundi tumukole bwetuze bwetu kyatukoleddeyo namuga wa ngaomwagadde nnyo ennaku zino mm. nga mirundi omwagadde nnyo ennaku zino eddala lyagambye lyanyumiza ne ligamba mbu pulezidenti yamusanga ali ku buteepu ngaawuliriza namugamba pulezidenti nagamba esanyani owaayi lina eddoboozi nga liringa eriryo abya ah, ah, nabiwulirako dda buli butambi mirundi yabukola mm. mirundi yakola buno nabuno <laughs> lyavuddeyo lyefukidde omukazi wa energy oyo ye emikolo yagimalidde mugundi mumotoka ye ekiri eh, eh, eh, mufumbiro ekiri mufumbiro kakati mmwe thats why i laf at you titondeetera byasebaggala munsi mwonna lezimiteriyo politics is a group game Mhm. toyinza kgenda mu tda nogiyiwa nogenda mu delegacy conference ya nrm nobabulira nti nze bantu mayo nga sipaayi where do you go again mutugamba wano mu politics tewali permanent ah, bano bagenda ku extreme ama omwana wange omanyi badikuzi tulina badikuzi babiri waliwo dikuzi ali eno omwana wange bamutta bamafiya bandi enkyo eh, nateekako ekikofiiri kye dikuzi natandika okuzina badikuzi mu buganda tulina badikuzi e- ekigatta abantu mubyobufuzi ekiriiyo era gundi yagenze era nze newunyiza mutabani wange ensereko namwewunyiza nnyo muhammad e, naye amanyi bwazanya politikisi we toyinza kugamba musajja mugagga nti gwe tamanyi bwebakozesa sente akatambi kansereko badde okawulira akasada aka gadafi n'abaana be bwe bafa naki Mm. nemutulu yabwe nti ngaaliwa pulezidenti nti basazidde naye babagezi what they do nti bwe batuuka mu kalulunga kano oledde baba birudinze themselves as independent beboogerera party beboogerera ki kakati bajjamu enaalemu ne bafunamu facilitation nabo babeera babalakasente babala era mbu bavuddeyo nekikumi kikumi obwomukulu eh, kakati ate ne lumumba olwokuba lwana ntango odoyi kakati ate naye akola ebintu tikino nze nkikoze omanye nekimukifuniramu when you are intelligent if you see bikaling in a party oba in a family you can take advantage tilumumba naye aga nti iwund ekirala kwabo nabandika mukatabo kankaliwa eh, ate nkataddewa wabewo akandeetera <laughs> bakaita understanding mafia politics understanding mafia politics nakwandika dda nenjogera ku babaka ba parliament abo nembagaa nti they don't defer at all they have no difference with museven not at all ogamba bano ba labor mps yes so called labor mps mm. but they not use bamanyi leleke besige when besige is fighting with a selfish reason jagala okufunamu yekka abeera katumba when basi he wants to use the party nagende najja nankumbi this is what these people do tibwe bamala kubanga problemu eri mu nrm nagibagamba ti the problem of nrm is cokasing even nyerere nyerere chama cha mapinduzi was different from kanu why chama cha mapinduzi the president was it eh, was only a preserve. Parliamentary elections, general elections went on. Ngachama pinduze ina internal democracy. That's why it has survived. Ne wali wogameti problem ya NRM caucusing. Eh. E, e, Nsonga ya caucusing si mpia malpate dispensation. Andi kishengkubuli da. Tuweza kudida vibrant younger people like Nsereko. Like Sechukubu like Ani. Nabono bateka mu caucusing. backup benchers in any political organization must be free this is why mbagamba do you know that i've done more job than all the, the opposition um, combined they are, they, are, they are among the party members mubyobufuzi tulina gwe tuyita the voice of reason mu party mm. oba mm. the, the, the voice of reason tubeera naye I can differ with your policies kakatolaba mwena alemu mm. webaba kuatira nti mwena alemu changu nyo ukugwa ngapo mm. pamaketinze lukwago kubanga mwena alemu wabakuatira kushintu shimu ngatute kama unkole vila kira vyo mkule mbeze uwe guangu waluko defense na haku baba antu nipa kubomukazi kurodi broker agendo kuzala waliwo omusajja we naalimu nnyo yabadde bamugambye nti enkoko ze zifa yakedde ku macyan kati nga bwomanyi nti enkoko ina enkoko enkumi nga bbiri atadde omusajja yekimye musawo ku bodaboda namukima ku bodaboda kuba yinza okusanga omusawo nga tamanyi kuvuga bodaboda hmm. tewali motoka duyudu bamukakatudde emigo ne bamulyako emitwalo musanvu abali ku lod broka kyamanwenaalimu ngenkyakakunonyesa kakati fomi ye musisi ate oyo nemusiba nakuba musise nadduka nenkubatumwebaze nadduka nenkuba musajja mukulu nemulemerabecause baba once you fuse ebigendirwa bya individual mafia mu nrm with those of the president they normally hide i used to ask why lwaki president constantly bamubuuza ekibuuzo nti your excellence what's your comment on Musisi's performance? Oh, I wish I had a hundred Musisi's. Because Musisi was in three pussy. Kagamambu, this man abuses Musisi. Kanakisi Hong Kong got a cover from Musisi. Bono would be one money changer to work from Musisi. Kagati in Kapo never move for the scare kulo. Musisi Namuk Belimu Furumia. Namuk Ba, Nemu Furumia Garcia. Why? So, Miai knew. president yampita emirundi emeka nangamba nokuŋanti byana my advice on kampala nanga musita wabulu yetaka kuba bukubi musali nga sheka yekyemizikiti musali nga pasta bica amakanisa musali nga faza bica amakerezi nalemera ku musisi kubanga musi yagenda otusanga okujja mu kibuga besi yali atuwanguzza obulwe enkumi ssatu enkumi nnya mu bisatu musi yatuleka besi yatukubye n'obulwe emitwalo kumi na musanvu musiyasanga ababaka bakansala bonna benaalemu nabakwata nabatwala mutropico bank nabewolera sente abatavuganga kumotoka nga tebakyatuula musisinalemesa likwaga okuteekawo kidandala nga kyanoonya kampala tiina contract committe kuba tibalina amagezi gagamba nti tukolewo contract committe naye nga ate nga tukoze obukwakulizo ngaera kampuni ezaffe zeziwangula kubanga amagezi tegapage bajoze bujoze bajja kubasibawo nobabamalewo if they get outside origin ojja kubalaba kabangali yalya sente zamata natazitwalayo bamuyoli kufaamu n'obuteba butundi nga bansereko eh, mupategobulayini yabwe tebakkiriza babeerewo eh. nga bawakanya buwakanyano si kikwakanya kokasinga onole waksini cabinet but you cannot Eh, eh, toyita kuziba bantu mimwa sirautu that's why nali mutengera mu parliament our children our grandchildren will ask one day how were these this parliament passing bills because the only tangible contribution on this bill was made by the opposition bano bali ruda nankabiro yabasibyedde mimwa no this is why these people bolot me i cannot work under a formal government structure sikanali wansi mbu advisor singamba ya neri jamu tasubula ku neri jamu i don't belong to any structure nenguli advice na ikiti ebitu ebiti iyo tika nawe mu bantu chikumi na ange mbela mbantu e chikumi mba advisor chikumi tesibela mu ndi mkwano kwa mseven kalika alikasimu <laughs> kabi nteka mwebio nanga msaja mkulu nga banga nange ndi mwba abamba ina lukabira abala tibaina na gari abala tibaina na chi nga nango binteka kumiaka jangi ina lukabira wali waba ina lukabiri baadi baisa wa president kakati olwaza singa chifuna singa chifuna gala atala eh, eh, advisor wa president kuzina ya advisor e eh, wali wono ono gundi owe owe enu hmm. wafa gundi yoni <laughs> ani ono emu piwa parlamenti gundi wa jema mbujiri ee ee wali ya eh, liyasa zidiru advisor wa president sani mfulete di taito mwa advisor president mbambaru gavi mbuzaka tukwa mbukatoro